Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute möchten wir uns was ganz Neues anschauen und zwar... Und zwar Deutschrap. Den Anfang macht Zero El Mero, danach Mille, danach kommt Capital Bra, Summer Jam und Casey Rap. Boah, da bin ich echt gespannt. Mhm. Auf dem Kanal gab es noch keine deutsche Reaction und zwar nur Bollywood, K-Pop, Balkanmusik, genau. also asiatische Musik auch. Und da dachten wir mal, machen wir mal was Deutsches gucken uns mal die Künstler an. Ich kenne die jetzt nicht, deswegen bin ich sehr gespannt drauf. <laughs> Fangen wir mit Cerro El Mero an. Ohne Sinn. Ohne Sinn. Genau. Also ich kenne die ganzen Lieder, also ich, ich kenne nur Cerro El Mero. Die anderen habe ich noch gar nicht angehört. Ist er neu? Ihr habt jetzt noch nie so gehört. Ja, er hat schon zwei, drei, vier Musikvideos rausgehauen, aber noch kein Album. Der ist übel krass. Sein Flow ist auch mal fix. Mhm. Über Kopf. <laughs> das ist auch geil. Ja. Wirklich jedes seiner Musikvideos, das ist einfach nur krass. Sein Flow, sein. Ich liebe es auch, er ist auch eher Oldschool-Rapper. Cool. Oh. Ja. Nice. Die Cops. ich finde das so witzig. Hörst du, der ist krass. Ja, der ist echt krass. Der kann auch der, der kann auch schnell rappen. Ja? Ja, das ist auch gar nichts. Da ich ja überhaupt keinen Rap anhöre, deswegen kenne ich mich da gar nicht aus. Aber es ist schon <laughs> schnell für mich gewesen. Ja, ja. Und der Beat ist auch richtig krass. Ja, der Beat ist echt gut. Aber die ist auch richtig, richtig sympathisch aus. Ne? Das ist ein richtiger Das kannst du auch im Sommer draußen anhören. Hast du schon? Leben. Ja, das war's schon. Boah, das Cover ist so richtig geil. Das ist schon witzig, ey. <laughs> Babyface Flow. Sein Album kommt am 2.8. werde ich mir holen. Der krasseste. Also das Lied war nicht schlecht ja, eigentlich. Das war übel krass. Kann man sich geben? Ist er Türke? Ja, Silver Level. So, jetzt kommt Miele Nachtwandler. Mhm. Also von dem habe ich noch nie gehört. Ich bin sehr gespannt, wie der so ist. Und, ja, ich kenne, ich habe den mal gesehen <laughs> gehabt und da dachte ich mir so, neues Video, warum nicht mal anschauen. Und das Lied heißt Nachtwandler, bin ich gespannt. Mhm. Er ist aus äh, Berlin. Ja. mal so kurze Parts schon mal gehabt, glaube Ja? Ja, das glaube ich, mitbekommen gehabt. Okay. War echt, dachte mir, okay, ist nice, das war. Ja, ist echt nicht schlecht. Geiles Auto. Das kannst du auch geben, ne? Nachts. Mann, Mann. Chillig. Richtig chillig. Text ist auch nicht schlecht, ne? spielst du eigentlich schon lange? Ich glaube, das ist dein erstes Ja. Ja. Nicht schlecht. Oh. Adidas, nice, sehr geil. Ja, <laughs> endlich groß. Adidas, ne? echt eigentlich mitsingen. Kopf ganz woanders, aber du bist jetzt mit mir. Lass uns gehen, gib keiner außer wir, gib keiner außer wir. Cheer, was damit sind draußen, das nicht schlecht. So viel um die Ohren, aber wir sind zu zweit. Wer schreit durch die Nacht, wir sind von den Top. Mit dir ist alles möglich, baby, du bist getappt. Ey, bring dich einfach um die Welt und nochmal zurück. Ich will nur kein Schlaf, baby, du machst mich verrückt. Anders wird sie sein, du bist ein anderes Niveau. <laughs> Die Location ist äh, Hotel draußen ein bisschen, aber nicht schlecht. Ja, ist schon. Das Zimmer gehalten. Passt zu dem so nächtlichen Essen. Telefon, Telefon, Telefon. Meine Liebe, sie ist weg, ich muss ich sie wiederholen, wiederholen, wiederholen, wiederholen. Klingel heute durch und sie hat Telefon, Telefon, Telefon. Ja, das, auf Spotify ist das nicht. Ja? Ja. Also, stream, stream, stream. und <laughs> Dauerschleife. Gentle. Das war Mile oder Mille. Nachtwandler ja. war ein guter Song, fand ich so. Auch mit so im Hook vor allem so Ohrwurm-Effekt. War nice. Nicht schlecht für den ersten Song. Ja, war echt nicht schlecht. Ja. Also ja. vergiss nicht zu streamen auf Spotify, könnt ihr es finden. Ja. Und dann gehen wir rüber zum nächsten. Capital Bra, Casey Rebels, Kaliber, glaube ich. Rolex, <laughs> ja. Und dann fangen wir jetzt mal an mit Kapital Bra. Casey Rebel und Summer Jab. Rolex. Ich bin, ich habe das Lied gar nicht angehört, ich kam gar nicht dazu, es anzuhören. Aber sehen wir. Da sehen wir mal, sehen wir es mit. 15 Millionen Klicks hat schon. Mhm. Drei Wochen. Da sind die drei. Mhm. Selbstporträt von sich selber, geil. Ey. Das ist gut. Wie sich die Farben geändert haben, ne? Hast du Whisky gesehen? Der Stern jetzt am Lenkrad, wo Karabus Belgrad ist die Sielste Beste. Das ist so ein cooler Effekt im Video, ey.

letzte Stimme gefällt mir das mehr. Finde ich es besser. Ich sehe auch die Chorstimme. Ja. Oh, ich finde Jackie übel geil. In Casey. Die Wolf Tom, oder meinst du jetzt? Ganz rechts, dieser mit der Tiger. Tiger. Ja, das geht halt echt was. momentan eine Lage ist sexy. Mit Casey Rebel und mit Kapi heute auf Tag Team. In meiner Wohnung wohl ein Stapel voller Checks. Casey Rebel ist Kurde und Computer Brava. Ich finde es auch voll geil, wie wie man so die Wörter streckt. Das ist aber auch sein eigener Stil, oder? Ja, ist auch sein eigener Stil. Tommy, der hat komplett eigenes Stil. Die anderen auch. Das war echt gut, das. Ey, es gibt da echt coole Effekte. Ja, das ist echt cool. Äh, das ist echt cool. Vor allem mit den dreien. <laughs> Kennst du Lied äh, mit, hat er mit Dieter Bohlen gemacht? Ach so, ja, ja. Hab ich irgendwie so mitgehört. Ja, ja. Also, ich bin irgendwie positiv überrascht. Mhm. Also habe ich gar nicht so erwartet eigentlich so. Ja, ich fand alle drei <laughs> geil. Weil man hört ja immer so ein Negatives über die deutsche Rap-Szene und so, deswegen. Ja, das ist meistens nur Beef und was. Ja. Fand ich echt gut, alle drei Videos eigentlich. Mhm. Hatten alle was Besonderes. Das letzte hat jetzt auch, fand ich jetzt vom Video her so, war so ein Tick besser so sogar. Mhm. Hat so andere Liga halt, ne? So ja, ist halt, jeder macht es halt immer anders. Also welches Lied hat euch dann besser gefallen? Von den drei Songs, drei Videos. Mhm. Und ja, habt ihr vielleicht mehr Empfehlungen? Ja, haut, haut alles raus. Irgendwelche Empfehlungen. Kommentare. Schreibt es einfach hin. <laughs> ja. Und ja. Falls euch das Video gefallen hat, vergesst nicht zu liken, zu abonnieren, und zu teilen. teilen. Ja. Sagt allen euren Freunden Bescheid, wir haben darüber eine Reaction gemacht, sagt jedem Bescheid. <laughs> genau. Und streamt die Musikvideos, vor allem genau. Mobile. <laughs> Mobile äh, von Sarah Enlero, von den anderen Jungs. Genau. Super geil, super geile Musik. Und schaut mal bei meinen anderen Videos vorbei. Vielleicht gibt es ja etwas Interessantes für euch. <laughs> ja, vielleicht mal gucken. Vielleicht gefällt, vielleicht mögt ihr ja Bollywood oder Asiatisch oder sonst irgendwas. Ja, genau. <laughs> Wer weiß, man weiß es ja nie. Stimmt. Ist Geschmackssache, aber. Ist so. <laughs> Dann sagen wir jetzt Ciao, ne? Ja, ciao. Haut's rein.